हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन इस बात को लेकर के कि इंटरनेट कब बना देखिए इंटरनेट के कोई निजी जो है कोई एक पर्सनल आदमी ने इंटरनेट का आविष्कार किया नहीं है हालांकि आपको नाम देखने को मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो 1960 के दशक में अमेरिका के डिफेंस एकेडमी में ध्यान दीजिएगा मैं डिफेंस अकेडमी की बात कर रहा हूँ अमेरिका के डिफेंस अकेडमी में पहली बार इंटरनेट दो लोगों के बीच में चैटिंग हुई अब सपोज कीजिए कि एक लोग जो है एक किलोमीटर की दूरी पर बैठ गए दो लोग और दोनों लोगों ने आपस में बैठ के चैटिंग की और वहीं पर पहली बार इंटरनेट बना और जब बना जब बना तो उसे आरपा कहा गया आरपा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बोला गया तो इस तरह से पहली बार इंटरनेट बना तो इसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज बोला गया और उसके बाद फिर आ, मतलब इसी को जो है डॉट मॉडल के भी नाम से जाना गया और डॉट मॉडल यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्योंकि डिफेंस एकेडमी बना था तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोल दिया गया इसे और उसके बाद फिर इन्हें ले ली सात लेयर वाली ओ मॉडल आज भी जो है 70 टू 75 परसेंट कम्युनिकेशन इंटरनेट पर ओ मॉडल के ही आधार पर होती है फिर बाद में TCP/IP मॉडल आया और TCP/IP मॉडल यानी कि transmission control protocol internet protocol suite ने इसकी जगह ले ली और अब इसी के through eighty five to ninety percent communication internet पे होती है